輝く僕らの旅路はいつだって Oh yeah 晴れやかな日が照らしてる高くなる空を見上げていつも思う のこと急ぎ足で流行る気持ちと裏腹いつも待ちぼうけの日過ぎ 眠れない夜のどのそばでいつまでも待ってくれるから together now. Can we meet to get together now? Can we meet to get together now? Can we meet to get together now? Can we meet?